katonyeze mwenda pal of africa fm ekkula lyogwe omuntu wa bulijjo program the patriot mwoyo gwa ggwanga hey, nga tukuweereza nga tusinziira wano kasozod kampala luguudo lwa oluguudo lwa mukaaga bba wano ku bakale road Mm-hmm. wetusinziira 6b bakale road okubeera nga tukuweereza byonna byonna munange byofuna kale olunaku olwaleero omukukunavu mm. yatuuse dda omukukunavu mm-hmm. ensonga zitambula zitya naye hmm. ebintu byaba nobizibu hmm. nali mmanyi nti mufamire hmm. omugagga yabeera baaba kyamaani wekibiina kyabashuma ate yalikodinga pologulamu zizino nazitwalira mukama we kajeko kakati ate sentebe yalikodinga natwalira mukama we badde mumutidde olunaku mugamba buulizi mm. tonziza mu byakulayira mm. tonziza mu byaki omukazi okufumbirwa mm. nga babaddewo omusajja amwagala ayinza okujja n'olubuto olubuto nibubeera n'omukazi emyaka emyezi mwenda lufaanana gye baluza omusajja eyalufunyisa tekiriiko nti nno olwokuba obaddeko naye nti luyinza okufaanane era abakazi mm. bazaala abaana ngaembuto bajja nazo abaganda bagaasa okutegaho olubobo ekyo tekiriiyo weerabyeko omwana afaanana bulangi ti obesuuka <laughs> no omwana afaanana bulangi ti ate afaanana jjajjawo ataaliwo nga mm. bamuzaala mm. okulayiza zino tanisho bashiri yalayira two years was gone Mm. waliwo omusajja kilesesi komu eromania mm. yalayira naye efuna 99 percent within a very short time mm. been overthrow ne bamutta ne mukazi we mm. so the issue of okulayira my opinion mm. is not the issue ensonga eriruddatulabye abafumbiddwa mm. gundi waliwo omukatuliki bamwita kimera vicent ekereziya yamuwa addemu awase lwaki gwe yali ayita mukoddume we yamuwa enkoko mhm. yali ate muganzi bwa muwala ngaomuwala sekkuula eh. yes mm. therefore what is important to the president nze nabagamba nze sina kyentya kuwogera lwaki omwana afaanana taatawe tebamutwala mu dna lwaki kasooga nti nnyoko yakulogoosa n'ofe if Museveni develops a feeling mm. that I'm an, an, an anti him, mm-hmm. Avata China Moon. Mm. Once Kitanga young Ambo Lindangam come out and go. Somebody rang me yesterday. Mm. Your contract has been renewed, but I'm receiving that information ten times. Do you renew my contract every three months? So called a king of cheese, they are in panic. Uh -huh. mirundi kanoti abandoni museveni nze siva ku kintu nenguwa hmm. nzikiriza kino ekibaddewo hmm. nzikiriza mu busiraamu hmm. ti omukazi amala ennaku kyenda nafumbirwa nga talina lubuto lwaki lwamusajja whatever you want there will be an opposition in this country kati nze gwe bafulootinga okuvuga eggwanga mhm. oyo omuvuka gwe bafulootinga okuvuga eggwanga bweyesimbawo nesimbawo tamale mba sina resources zimpagira koni nawe because these people think that we don't have interest have interest have invested have stake in this country sinza mukiriza tumutwalire sente aziwerezemu be mwaso omuntu azireeta mutta azireeta azitwale waffe musozina omulenzi oyo nagwa eddalo so there is no compromise some people think that we are robots some people think that we don't have a stake in this country have a stake in this country kati eh, ekikunyiziza ku renewing a contract yo ah, no anti bobalowoos uh, they are playing with a person they don't understand mm. mbamanyi mm. nnyo kakati okulayira kwa museveni si yisu si nsonga n'omukazi owempetanoba hey. Eh. and we have get, got cases mm-hmm. museveni mm -hmm. is facing formidable challenges more than before Hmm. abantu bwe batandika okulowooza kasola bomukazi kasola ngaoli mulwadde hmm. bakazi bo bonna ne bakampinga mu ddwaliro mhm. ogenda kufa abange bonna baaliwo ekisubi gwe batakulabira wano ku critical moment oliroti omwana hmm. omuntu asooka okutegeera mm. Hmm. ti umwami wanga agenda oba aweddemu hmm. mukazi we hmm. that's why women panic nabagamba nti buli succession yonna munsi eyoneneddwa facility because they are women omukazi we relive longer there are many widows than widowers first family yeyonoonaki atabangula abantu atabangula abantu ayagala okusuula sezalawe wa first family buli kizibu kyonna ekiva mu fast family uganda kyerina ogambye nti museven tafunangako formidable challenges nga zalina mu kiseera kino kyogamba ebutuka mupalisi bataddewo 5 billion mm. okuba kadaga 5 billion yes buli mubaka wa parliament agenda okulayira bamuwadde 20 million dollar 20 million okola mhm. celebration ewuwe kadaga yani kadaga is a human being naye jogo lyabwe eribali mu mutwe ate bo tebategedde mm. bana enjagala abasoga mm. kyabazinga wamulabye yekololo wamulabyeyo mm, ah, ah, ah, kyabazinga ye tamanyi nti mugobamu akantu kange akayingidde andikateka kannot bepres naye jogo eribali mu mutwe tebalina okuba muli muntu yenna kadaga you are going to create another mirundi bali balooza ndi mwangu enenyumba emaze okulakinga togizimbako ndala tamale kyogezaako oga force etuusaawo ku speakershipres nankabirwa 5 billion go and attack kadaga beyanako nziri confrontation zali mu parliament ayo wa attack kadaga singa kirize ekifo ekirala kyonna ojja mulumba jamu kuba mumalewo kadaga should go home mm-hmm. ejogo eh, lila weli yonari vagwe mutwe banabasajja buli kiliza ukunia kumutwe na kujo na kunya alako tibaku wado muli mzini nagano I refused mm. tuweza kunia kumutwe na kunya alako nagano uguange tibaku ni yako kwani nabiye nesisi uyo mfuga nwa nisansokola nika de agaluachi ba muruanyi nyo anti ba agalo babuli muntuye na challenge ya umu lezo umu lezo yeah. Eh. kutani sezala wu bila katambio kawuli kati chichiamani kuichiri bali mwezo wakiti mkubwa chisajo chino kuchalo bali mwezo kisajo chimani chichiamani echiri muoganizi echiri buli wamu echiri buli mu kiri miandisi ekiziko katuchogelele ko this is our country I'm telling you ogoba kadaga mujja kunywa wayini mujja kola chi nayo njira kubera kumbaga yo ngo mukazi gole sewa stream ngo likulumbero embaga yenza okubeera olumbe abantu bano bajoze nnyo ensi eno mwemutuusiza nti buli mumujja mukuba mukyaliremba amuganda agamba mm. nti ate ebikere birinnya enyumba nti ate ndiga etomedde enju mukyali kunza abalemeredde mm. museveni yabakubidde essimu yayise katumwebazi nagamba mu fellowship gyemuliko gwe meka ebaserefulere vange kabagambye katumwebaze nakakubidde ejesimu nenkaga nti gwewadduse wayogedde naye nemugawo yo omuvuka muveekayo landimaini yes yasigadde lwomu lwabwikale tiyasigala omu nejogoli namuwaga bajja kuyika mu lugudo wa ntemujja kuddukamwe kakati formidable challenges ya yoyo <laughs> omuvubuka gweyogerako yekka oba waliwo ne challenges endala nebweba business nibeeramu gwotasobola kukwata hmm. kankusomera akatabo kano kaliko kifaananyi kyakadagabakayita batyahand soko babuulire nekawandiikaddeesadda akadda omuvubuka oyo ate abambala kiragala bamulinda dda bagala bamubompu ogwo nga namuwoyo bamanya amuwaka bamanya amuwaka ye waliwo amuwaka waliwo amuwaka waliwo ye abambala kiragala bamulinda dda bamu bamutwe bagwase ajemerese zaala bwalabe bamu bamutwe ogwo ensi temwagala ajeyo omutwe ajeyo empapula nze bwe yesimbawo nonda koni akatabo the invisible force wakawandiika nga 22 julayi 216 kati kankusomeremu nkulaga kizibu museveni kyayina nga nakimubuulya dkaddi abiri mubiri julayi biri kumi namukaaga museveni namubuulira nti mukodomiwu ayina gavumenti gyazimbye naye ojja mwikuliramu mulago ayina emputu aina ajo naye abambala kiragala bajjamubamutwe ogwo gweri tewali amwagala wano abambala kiragala beba eh. abadipi nkubuulira bogamba in his book no longer it is kinuwa kye bayuse character obi to demonstrate the problems faced by young educated nigerians obi oobi oh ajulu the mind is at last at rest was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Kerala, Muite Badi Black. yagenda ebwera okusoma bamutuma kusoma amateeka yasoma lungereza hmm. najakwana omuwala nga bamwita osu mm. Mhm. osu bebaana bebasulanga mubibira nga sadaka abasiramu abakrisianis abalokole nebabajo nebabakuza tebafumbirwanga babanga babisiramu mm. kirala black lived a high and expensive life that depleted obs financial resources abo bazaali secondly kirala was an osu a cast child who could not get married, blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian, he would allow his marriage, which he finally rejected, flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. I quote him. We are Christians but we can't marry our daughters he pointed out mm. babuulira obi omuwala tujja muwasa eh, nalabye bad black mhm. ngaina omuvuka gwali naye nti bannange endokose <laughs> abaganda bagamba ndi gweisobola okukola malaayo olubuto <laughs> akupimira ku balala <laughs> ono wandasiki balometa <laughs> nkugamba abalokose ne bagende bwakayanja tebaddayo abaganda bagamba nti yeyakaliddeko omwoyo omulondo instead of disengaging himself from the kerala machine oku teyategeera kizibu kimuliko mm. nti kiraya tagenda mufumbirwa mm. taata waaganye mm. famire ye yamugaana obi yali yagala nnyo maama werayikemi mm. why mm. bwe mama we obi yayina omuze gwokuba jirita nange nali ngulina ku somero gwokuba ejirita hey, eh, gwe gutya twagitekanga mu desike nojo kubanga entongole uh -huh. tutu tutu tutu eh. omusomesa eh. yali ku lubaawo nabuuza ani agikubye eh. nga nze nsirika mm. nebatujja nebatukuba nenjiddamu mm -hmm. ne obi yayina omuze ogwo Eh. kati ngatereka jirita mu mpale ye kati olwo mama we yali ayoza engoye ze jirita nemusala eh. kati obi buli kaseera yayagalanga nnyo mama we eh. ngajjukira omusaayi guli engalo gwe yasala nange nali mukubiwa jirita ku ssomero nze ngayinza okuba ennoni ku lubawonga omusomesa asomesa nebakuba ekibiina kyonna ate nze mu primary tetwayambala nkanda we naye nali nasala eddiba ly'embuzi ngambeera <laughs> nga ne bwebakuba emboko ezifaanana zitya siwerambo eh, eh. nga ndi musajja wafujjo mu kibiina kakati ng'eddiba ly'embuzi walitungira muli mu eh, mpale munda kudenebode imagini nti nayina eddiba ly'embuzi lyenesiba ennyuma <laughs> myafu bini stable sira buto era mama wange abonyebonye nange nnyo i spoke when i was six months when i tell you that i spoke when i was six months mm. people doubt you understand mm. six months mukamirun mm. yazadde omusambo instead of disengaging himself from the kerala machine obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to kerala ngonoomuvuka bwali mm. buli amuwakanya yenna bakadaka bayina genda mirundi naye mirundi kyakukoze mulenzi gwe era owakole n'olusa lwakadaga mirundi abakumi n'abateeka kuteka emyaka munaana mm. era muwakole ne kadaga mm. why didn't the chavazinga come you are going to divide this country into soma into yugoslavia nabaga nti any serious person atunulye mm. yugoslavia mm. tito yafuka yugoslavia emyaka asatu mukaga mm. when tito left yugoslavia was divided into four states ngati munyojoga bantu basajja mmwe have you read yugoslavia the similarities between uganda and yugoslavia tujja bagamba muteyo omuntu umu mulabe ekibeera mu kibuga mutudde ku bbomu museveni yabakwatiridde akabinja kabajozi he was eventually obi after failing to listen to all of those who told him like this young man professo yamugambye nagana kutesa namugamba na he must be taken to, to, for consolation tainawaita is the most hated member of the first family he was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother, when his mother died, Obi did not attend her burial. Tears he sent a killer areas. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and business. Mm-hmm. this is where I talk about Museven. Mm-hmm. Many people fail to take a decision that ruin their political base and business. But in a president waneno a eh, takoze decision. I tell you, mm. a prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that The business was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxuries, luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine. that had become part and parcel mm. njogera ku businessman mm. yayita abakugu ne bamugamba mhm. business ye ekola amagoba mm. naye osipendinga nnyo mulakizalezi olete emotoka empya you don't plow the your profits into the company omusalutanti yagoba mugobe why olwomukyabino byeyali ayina yete kyasobola bikola ki Mm. kubyejja ko like ob mm. yetasobola kutakirala mm. even this businessman the consultant hired told him point blank mm. naba new vision bababulidde nti ono yagudde ebigezo bahayaringa company nga feria 0030 era mamututteyo kati why did you conduct the interview. this young man to humiliating mm. exam if you had in mind he was a solo mwaliragidde bulagizi hmm. kati nbuli lwebamulaba bamuwema buli lwebamulaba bamuwema kubanga yagwa ebigezo ate natwalawo mulimunakitwala biri mu uganda wano kisaki eyawangula ogundi chief justice justice kisaki yafuna 75 ono yafuna mekasijja zogera bagemeire yakuba eh. abalamuzi bonna uh-huh. nafuna 75 uh-huh. eyafuna namu etaano naye ayina wiiki tebalintwala eh. mukooti njamuga gwe fitbjaj wafuna zino ambiina bankuteeka wali nenkuwanika abe aba banenjagala okwebaza oba yabaddaani mm-hmm. abasajja beseeta babadde bakutte namwandu nembaga ngenda n'omuholo wasaidia wakubide simu aisanka yo denamwandu wazirizizi ti onamboni namwandu yaba date nga bagala kumubo muwala uh-huh waliwe kisajja kitagala kola chajja uchije uh-huh. kiremere mu nyumba chiwasimula muwacho toyina uh-huh. sentezo mchukube abechalo ngenda kunganyu mchukube mchirabira wo bonna omwana ne bamuleta kyekya mutwala kirebe ko lubuto lwacho mm. mbo omuganda abuza na mwandu abuza omwana olubuto walujje watu wakulira wana Mm. bamututereka musiba kati enabingo mm. waliyo keshi badde mm. bakuba omwana deo famiry yabaddeo babuze mm-hmm. saidi wenabingo ayagala kukwata alisekiwa mm-hmm. omusajja yakwatiddwa ekisa naga nti mwana gwe bajja kutya mukikomera mwana yazengaddo nabingo nga nzija kubanga nze purezidenti kasambuuza nti okoze havokaawo awo tye abapoliisi bali enguzi this girl has mm. been tortured by the Dogo family. Mm. The girl went to a neighbor, help me at least 20,000 is there. Kati mkazi wa dewa mkaga wakata tulu kwenye umani Habuze osi wenda bingo From here, amkami kitu na bingo Arrest that man Arrest who? Eya yambi umani ukudu kama chikomera Mkaga dewa, dewa, dewa Mkazi wa ya agenda bukomera Take your wife, willing it to the prison tusisaga ebyo tuyina okuyamba museveni okuwawagula abantu bano kakati nkugamba nti this attitude is common in politics this mm. where hmm. museveni is this attitude is common in politics this is one reason why governments lose power or be defeated in elections abantu tebakimanyi Mm. losing a power and being defeated they are different Museveni has never lost Kampala mm -hmm. Museveni has never been defeated in Kampala na ye ah, you know more of a B ya leta musisi kati ya lisho no mukazi ani chisaka anonya sent alisho no mukazi ayawulira muwino bamuweyo sent ya bangu abie we want a peaceful city chisaka bamuja mwena alemu babibanini bamuleta kayongo tebamwagala ye museveni yafuna 90 oyo kisaka ate agaganda ago gebakozesa temugendayo mulumbe nebwafiirwa temugendayo why did disorganize a city kakati nkugamba nti museveni mutunuulire mm. pulezidenti museveni yemukulembeze yekka yagalibwa mu capital city ayagalibwa yes ate ne batamulonda iluses is not defeated uh -huh. ti museveni sente zeyatwala muwino yomukazi oyo gwemulaba ayawulira mu basajja mm. yomukazi bamuwa miliyoni ebikumi ebi ziva mu state house uh -huh. zijja ku akaunti yemu central bank uh -huh. yagamba waliwo abamukutaaba emundu uh -huh. omulyako bibiri uh -huh. that woman ayawulira mu basajja muwino akabukedde nekakula omukazi omunyankola ava entungamu you were inciting the population. You don't know genocide in Rwanda. I would close, if I'm a minister of information, I close Buked. Buked is a very good. Kagolo wamulabako mulambo gwe. Walabako mulambo gwa Kagolo nga bakutwala mugundi. Walaba emotoka ya Kagolo yatomera gate. Mm. Mm-hmm. Walabako gate gye batomedde. Kagolo mm -hmm. was kidnapped like his brother. What were the presence of the of, of, of the generals? Was it was it was it kagolo ejeno eh, waziri linked with the military bali bakwatu bali bakwatu olunaku olumu because for us abasoma psychology the, for 50% of the evidence remains at the scene of crime mm. one day abaana bakagolo beyali nabo baliwo abali mumotoka kati zinabakutte nga bagamba mm. waliwo ogundi wange omupolisi abadde ankuuma baganye okulinyonga kontrakiti and i talk to my friend mm. in the police mm. naye nabakutenga bagamba ti twali twagala oyo mujewo baleeta omulala ambatula esasi bano beyasanzewo bamutte evidence efe namulembekaza musasula sente until this matter reaches the president with evidence owekatulenja mukolako owekatulenja mukolako nze nsooka nenkuleka ayiruwayo intwe trap mm -hmm. Eh, this our country mm-hmm. Kugamba. this attitude is common in politics this is one reason why governments lose power or be defeated in the elections losing power means that the government embarked on a self-destruction mission it did, it did mistakes that were avoidable A defeat means that voters wanted a change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like OB. They find themselves at a point of no return. Katikankubolire, mm. Ministry of Health, Mfu, Erimu Diana. Kakati Kani Museveni, Ajawo Diana. Minister Education, Erimu Mshalawi. -hmm. Can anybody could say that means of education and is powerful? Means mm -hmm. of mm-hmm. education and sports. Mm -hmm. These are not political landmines. Except a man like me, I'm a yinti Museven, the woman again and the Mugan, who Yomkoyagan of me mm-hmm. in Nazara. Attenzire, Mukube. There is a panicking. Kuwanga as I invest, Namutegera Jakugua. Mukugam. Interesting is it? Like Hobby. who spent all his income on Kerala while his while he abandoned his poor and old parents, political leaders like Museveni are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appears a group that looks to be very important to them. In 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. nakati pulezidenti museveni mm. tamanyi nti ekitongole kyamutabaniwe special forces bakiyingiramu ate nebakikoleramu ebyefujjo ate mpoza abeere indited Eh. yes abantu badde bagamba nti ekyo kyekibikola ekitongole ngaera balozabamuyingiramu e kenya bwe mm. baleeta mm. ne bagamba nti pulezidenti wa kenya mm. anaawangulanga mu four provinces batta abakikuyi mu refugee valle mhm. baveeyo mhm. ne batta bamendelandas emumbasa mhm. baveeyo mm -hmm. mm -hmm. naye banaddiini bagenda ewammwe ne bamubuuza mm. who is masterminding this mm. mweyabaga nti honesne simumanyi mm. muhoozi tamanyi bamukoleramu andi muhoozi nze abantu baga nti amukuluzi tumuhoozi baga nti omwagala nnyo tomulabako kakyamu nti yegwe amutunda ate sogerangako fesi naye ku fesi eh. no ebbanga lino lyonna muhoozi ne sisa wa purezidenti omulala bamwita mariyamu mm. appreciated what I did to their wound. Mm. Ba, bakiriza ti natera musema mubiri. Wamuyirawo mubiri. Yes. Era tumwebaze bwe yagamba namukubidde simu eggulu. Tumwebaze. Ne, ne muga duka. Uh -huh. Kati yali namuga nakulidde ng'oyogera. Mm. Omusajja mm. muddukeko. Omusajja mm. yali isolated. tayina support wano tuyinza okunga abantu nadukanga nempale tagiina nakunamira nazaala we <laughs> bankuba hmm. bati muhoze here mutimi hmm. baga nti aa ah, ah, hmm. mumume omusaala abasivil service babuuza museveni has issued two instruments eya gundi ono eh, nabusayi neyono how come nti ono tumuteeka mbumba nolinja batumwebaze mutte mbungende wa ani aikani kifo mirundi ya jombi nziyosa na nja kutu na kana kwa sajako kana kwa mba tutu kana kwa fesiro nko kana kwa kubi ya baganda ni kama malawo aikani kifo mirundi ya jombi gendo kuwe joko dasu mirundi niti ya jombi mi kakati nkugamu the president moi like Museven failed to understand the real masterminders of the failed coup neither did he get to know the reasons behind the coup mm. bwokuba akatambi kaabwe mm. be bakolagana n'abazungu bali museveni byadde alumba museveni alumba abazungu naye nga batabula abazungu ali nabo museveni mwewuunya kagame mhm. abatabula kagame amasimu abakubira kagame obutajja bali wano and not far from state house isoko olinde ate wategeeza nti nabo abazungu babali bubi ah. ate bekyusa ate nebakolagana nabowulira akatambi wegenda wulira akatambi bagenda eh. kudduka afendey afendey afendey afendey agenda kudduka kino ekirikoding <laughs> kino bakiteekawo ekirikoding ekigenda kudduka nanyini buyinza yagambye mbw isobt this man baba bagambye the man is a magician nze mbumajini gegaba kuata baso kaganti ah, ah. okosa fetishes anti obama jini gegaba kuata muambala magumba gembizi <laughs> tumanyite jini shiramu <laughs> bwe yakalo gobe jini hey. Eh, eh. kamba buli hey. Eh. bwe yakalo gobe ekitega hey. odire bafu uh -huh. nojitika mulyango uh -huh. ekitega tekiri nyarusozi eh hey. uh ah, -huh. Eh. bwobayagala okgoba ejini diranda bweyayo oba naitiyo ngiteekemu egumba lyembizi ejini terirumba mbizi dwaki <laughs> bwobayagala amayembe ogagoba amayembe tegalaba ku bi eh. apaana eh. nataala ekintu kyokka ekitambo nekyokwola byebikube kyo kigenda ekyokola okimanyi ah, ah, ah. ekyokola kiba mu nyumba kyetuma kyokka bwe weeyazika esuuti yange ekyokola kisobola okujja nekigamba esuuti njikimi <laughs> kiwulira oyogera eh. tooli ekyokola mm. abaganda balina ekyokola Mm. Uh, kale tebereza okumanya abaganda bagezi nnyo mm. abatuusa abanyarwanda n'abatuusa abalundi mm. omukazi omulundi yaba nayekiteeka omunyarwanda talina anti yolukwati the way the baganda analyzed things ebyo nengeri gye babinterpretingabo eh. eh. in fact im writing the wisdom of baganda eh. yes kati gwe bagambye nti oyina amajini naye amajini gatambula ne recoda nebyomaieno ebyamiso yagenze temwagala bya ku social media platifomu yange nabakubye nabakubye nga bali mu meeting eh. eh, tagali nkugamba nti mwe did not know like museven did not know the mysamaindhouse mm. of the fairedico neither did he get it to know the reasons behind the coup. Had he found out in time, he would have made political reforms. Mm. However, Mui became more dictatorial mm. than before. Mm. He sacked senior army officers, mm. including the Air Force Commander Major General Joseph Kariuki, a Kikuyu, and replaced the Army Commander Major General Joseph Mulinge, a Kamba, with the Somali. meje jino muhammad muhamudu esomali of kenya ni origin moi fired the kenya, feared eh, the kenyan army with the somalis whom he believed lacked the appetite for political power umanyi buli tubeera mu nsi mm. tuyina kye tuyita neutral tribe mm. nti this man titebayina kyebetaaga nyo fe atuyita condom Baganda condoms. Hey. Eh. Nakano kantu ya pusi kato kwa mtuli use the condoms. Hey. Eh. This man says, this young man, I prefer to work with the northerners, that's why they want it. You eh. prefer, hey. this your farm, young man. You would say you, you need, you prefer to work with the northerners on your farm. This is Uganda. Look what is the trend. The deputy governor is a northerner. Mm. The, the, the, the, the chief justice, the chief justice. A northerner. Mm. Why are they fighting for Lanya? It mm. feel, falls into this money distribution. Mm. Baganda condoms, they must be used for mm. businesses. Mm. I prefer. Whom are you preferring? On Uganda or your farm? Kill us and see we are prepared for you. But you call yes from you, mom, rabbit, what do cut? We've got a cigar one. We are you. We want a cigar one. You joke with the Baganda. A Baganda basilica, we've got. Ndoro kwa mwinono mwenzari ya mengo. navuma Museveni kubanga bano banne bamugambye tivuma Museveni osabe ssente zokozemu ziriwa oyo omulenzi eyamuwa comfort tumumanyi avuma Museveni amuvume ku mikolo alabe mayaga ayogerera ekigambo kimu ekivuma Museveni wegunaggwera olabe waduka mwe batamwambulamu empala ojja kumbuulizwa wayinza okufiirawo abantu kikumi mayaga temwavume Museveni mbw abanja ssente yakabawa mmeka kalina bano akakasejja kalina bano nti weni museveni is facing internal challenges nawe muteekeko buganda nayiga vuma ku museveni ekigambo eki amatikkira gabe simanyi amazaalibwa gabe ga yogereyo ekigambo kimwe